Я смотрю то, что я видел. Ой, блядь, это... Бримстоун? Бримстоун. Было бы прикольнее, если брейнстол. Что, его с ножа хочешь? Сову, Олег? Ой, Охотник. <laughs> Спасибо. Красава. Можно, кстати. Прямо. Это совсем поздно. heart Maybe I was wrong, even one wasn't anything Yeah, I could say that you did Anya, Bring me back to life. If we had another chance, I would never let you steal my glance. Bring me back to life.